Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a articula. Până acum nu m-am gândit uh, la acest verb în felul ăsta, însă m-am gândit că articulațiile leagă oasele, cumva, și când uh, un uh, om spune despre altul că articulează bine cuvintele, mă gândesc că vrea să spună că le leagă bine. Și se aseamănă foarte mult, acum am dat seama, articulația de la oase cu a articula cuvintele. De fapt, uh, spui despre cineva că articulează bine când uh, nu numai mușcă bine cuvântul, dar leagă bine ideile. <laughs> Pentru tine ce înseamnă articula. Ciao!